メインステージの演舞ね最後になりますので元気いっぱい笑顔いっぱいでハッピーエンジェルらしく踊っていただきたいと思います踊っていただく曲は「舞祭り2003仰げば尊し」ですどうぞ I love him, my Matsuri. 祭りハッピーエンジェルらしくにこやかに踊ってくれました盛大な拍手をお願いいたします